stop. La sufrirán los de siempre Y es necesario que la voz del pueblo entero sea el motor directo al cambio Sería más sabio que la democracia empiece desde abajo olvidan las promesas que hicieron ayer Tiempo de cambio para el sistema Recuerda que me la pelas si de derechas o de izquierdas Pisa y pisa nuestra inteligencia Quita y quita hasta que se desborde la paciencia Esto no es una fiesta, es un cabreo, En serio la violencia no es nuestro deseo Pero votar la ley corazones de amianto que palpita tenemos que aguantar porque todo cambia lento Siente la presión y la fuerza que ejerces Grita más alto si es que todo se tuerce Lucha por tus hijos, protege tu vejez Que no somos peones en su juego de ajedrez Que no es por ti, es por la vida No nos la disteis, buscamos la salida Uno, dos, tres, cuatro Luchadores, seres humanos to them and oh, yeah Take that square and go revolution for human rights Respect a little bit more everyone Each and every man and woman Fighting for recognition que nace de la represión Uniendo las causas por revolución Una misma fuerza, una canción por derechos humanos Ponte en acción La indignación del pueblo exige reformas políticas Cambios electorales que escuchen las críticas Estamos cansados, nos tratan como marginales De aquí no nos vamos, no nos moverán Si todos nos alzamos ellos no pasarán Levantando las manos seguro callarán nuestras exigencias nunca morirán, no. Una madera flotando en la arena, un pájaro harto de tanto correr, el sol de cara, la luna lunera, raíz eterna nos hace crecer. Hay de los dos si uno no escucha, antes de luchar mejor amar. La semilla que languidecía, al sol del sol reverdecerá. Un sentimiento clavado en la pena, nos arrastraba sin ti quité el traje de la desidia Me desnudé para caminar Al tiempo que el viento me arrastraba Mientras gritaba sangraba de amar La revolución revoluciona el armamento Y antidisturbios atacan